hammaga assalomu alaykum bugun sizlar bilan xudo xohlasa menga juda yam ko'p berilinadigan savollardan bittasini ko'rib chiqamiz bu savol nimadan iborat masalan renderga qo'yganman manda mana bunaqa hozir ko'rsataman operativ ketmayapti degan error chiqyapti deb yozishadi hozir mana bunaqa juda ko'pchilikda bo'ladi bu narsa bu narsani kelib chiqish sababi bor masalan sizlar renderga qo'ygan paytinglarda notbukda bo'ladi bu ko'pincha endi katta kompyuterlarda ham bo'lishi mumkin sahna og'irlashib ketib qolganda hosil bo'lgan narsa misol proksilar yoki shunga o'xshagan narsalar ishlatmasanglar sizlarda ham shu narsa chiqadi agar misol proksi yoki shunga o'xshagan narsani ishlatgan taqdirlarda ham chiqayotgan bo'lsa unda operativkani tekshiringlar mana hozir ko'ryapsizlar opera internet brauzerim ishlayapti bu brauzerimni o'zi hozir ikki gigabayt mana operativkani yeyapti endi misol sizlarda operativ xotira sakkiz gigabayt bo'ladigan bo'lsa sahnalar masalan e, olti gigabayt operativ xotirani yeyotgan bo'lsa hop bundan tashqari e, tizimni o'zini ham e, yeydigan anaqasi bor performance hozir ko'ramiz mana manda hozir o'n ikki ikki gigabayt hozir kompyuter hech qanaqa dastur ishlatmayotgan paytda ketyapti o'zi qirq sakkiz gigabaytli operativ xotiram bor mani o'shandan hozir o'ttiz olti gigabayti bo'sh o'n ikki gigabayt ketyapti shundan kelib chiqib ayta masalan tizimni o'ziga ham hozir juda katta operativ kerak bo'lyapti shu sababdan sizlarda o'sha renderda katta muammolar bo'lishi mumkin shuni ham inobatga olinglar misol render qilayotgan paytinglarda iloji boricha hamma brauzer va e, boshqa dasturlardan chiqib ketinglar agar mana shunaqa e, sizlarda ham mana bunaqa xatolar kelib chiqayotgan bo'lsa e, bu xatolar o'zi umuman bunaqa kichkina sonlar misol uch yuz sakkiz gigabayt bo'ladigan bo'lsa muammo emas agar уже misol o'n yoki undan tepa bo'ladigan bo'lsa mana bitta mana masalan 12 GB kerak deyapti bu yerda shunaqa bo'ladigan bo'lsa sizlarda ahvol og'irlashadi max sizlarga indamay otib yuborishi ham mumkin shundoq oladi tashlab yuboradi bo'ldi shu bilan shunaqa narsa bo'lmasligi uchun iloji boricha e, render qilayotgan paytingizda hamma mana bu dasturlarni kerak emas ishlatmayotgan dasturlarni yopib chiqib ketinglar bu ham shu e, so'ragan edingiz xudo xohlasa savollardan bittasi Э, yana shunaqa qiziqroq savollar bo'ladigan bo'lsa xudo xohlasa e, ko'p uchraydigan ko'pchilikda bo'ladigan muammolardan bittasi e, beringlar xudo xohlasa ularni ham ko'rib chiqamiz inshaalloh e, kerak bo'lsa video qilamiz kerak bo'lmasa o'sha sizga qisqa balonda qilib tushuntirib beraveramiz inshaalloh